Corri, senza fretta. Spingi, senza pressione. Scatta, senza urgenza. Gioca, senza pensieri. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Settimana europea dello sport. Muoviti, muoviti.